Allora, salve, io vi mostrerò come si fa Microvolt, un gioco a MotoGP in cui incontrarsi con tutte le persone. Allora, ora vi farò vedere. Per prima cosa andare andare su internet, andare a cercare il sito Microvolt. aspettate un momento ecco ora microbus ora scrivo microbus questo video si chiamerà squadra mv perché si chiamerà squadra di bel perché è un club in cui voi potete sempre venire. Un club, un club, Microvox e fai ti cerco. Ora andare su qui, qui, su Microvox online, sono stato bellissimo. ti possiamo pure incontrare. Poi, allora, registratevi. Registrarvi, registrarsi è facile, ma siccome in inglese, mostrerò come si fa. Allora. qui devo mettere il nome qui non c'è una domanda dovete rispondere aspetta scusate sbagliato sbagliato e un'altra cosa per lì che è sette volte dobbiamo andare a domande che gli studi facile Why a simple. By the weather. no? you know. scegliete la lingua, l'italiano non c'è, scegliete l'inglese che è molto facile. Qui si scarica più veloce ma è più, più complicato. Qui anche sono queste cose. Poi quello che io vi consiglio è questo. Scarica ci vogliono due ore. Solamente che va subito il gioco Uh, ciao.